まだ動かいねはいはっ鳴子すに笑顔を込めて相模ランドマルトリ2019スッい

はい、大山さんから箱根駅の拍手が応援いただきました踊りで一度心から感謝を込めてありがとうございましたありがとうございましたはい、ありがとうございました